六六百，看六六百。 поел. Поел. Понимаете, путей не видно. tunggu. Tengok dong yung kami ni ha. Yung kuku-kuku